уважаемые любители английского языка, преподаватели, которые хотели бы использовать наш лингвистический аудиотренажер в качестве иллюстрации к урокам английского языка на последнем уровне, потому что он практически... То есть как мы подходим вообще к обучению английскому языку, любому другому языку, э, с теми людьми, которые все уже знают, все правила, владеют. Мы им просто все напоминаем. Мы говорим, о взрослых людях, которые сами много занимались, и им нужно поддерживать язык. И ну, для этого служит наш лингвистический аудиотренажер. Пожалуйста, вот последняя история, добавленная в наш тренажер, это Beauty and the Beast. История известная, красивая. Once upon a time in the hidden heart of France, a handsome young prince lived in a beautiful castle. Угу, немножко шумновато, Быстровато. Что же делать? Давайте послушаем всю историю дальше. Although he had everything his heart desired, the prince was selfish and unkind, and his parties with the most beautiful people. К сожалению, пока что мы не расшифруем эти цитаты, потому что вот видите, тут есть цитаты этой истории. Но они только еще будут. Поработайте пока что без расшифровки. Если мы здесь пойдем, то будет список, большой список цитат, которые тоже мы неоднократно уже касались. Давайте послушаем дальше, что в этой истории. Then one night, an unexpected intruder arrived at the castle, seeking shelter from the bitter storm. Repulsed by her haggard appearance, the prince turned the woman away. But she warned him not to be deceived by appearances. А, ну, напоминаю, что иллюстрации, они, конечно, забавные, но они не являются напрямую иллюстрациями к тому, что вы слышите. Они немножко с юмором создают некоторую атмосферу, вот, например, так как это Beauty and the Beast, то вот некоторая страшноватая картинка. The a powerful spell on the castle and all who lived there. Какой ужас. Вот видите, тут, если это леди, наверное, она очень красивая, но целиком не видно. И последняя цитатка, которая о чем-то будет здесь. But the rose she had offered was truly an enchanted rose. If he could learn to love another and earn their love in return by the time the last petal fell, the spell will be broken. Ну, как видим, слово это, конечно, там упоминается. Но это не описание картинки. Что здесь еще есть? Итак, мы можем пойти на следующую историю, можем вернуться на предыдущую. Смотрите, давайте потренируем словосочетание, которое, собственно говоря, и является тренировочными, частью тренировочных выражений. For beauty is found within. Oh, surprise! Другой голос впервые в нашем тренажере. Так как историю рассказываю разными голосами, то вы услышите учебный материал другим голосом. For beauty is found within. For beauty is found within. напоминаю, что э, я не самым лучшим образом повторю для вас фразу, которую прекрасно говорят дикторы, но я как бы расшифрую для русскоговорящих, то есть я проговорю так немножко утрированно, медленно, for beauty is found within, так как красота находится внутри. Within, где ты вот такое слово слышал. Смотрите историю. For beauty is found within. Страдательный залог, настоящая Рея, она ее находит, там она находится там сама. По-русски она сама находится, а по-английски ее там находит. Not to be deceived by. Not to be deceived by. Итак, инфинитив в страдательном залоге, deceive – обманывать, be deceived – to be deceived – быть обманутым и кем-чем. Творительный падеж по-русски. Дальше «кто там обманщик» будет приведено далее. А вот как ставится отрицание перед инфинитивом. Not to be deceived by. Not to be deceived by. Не быть обманутым чем-то. By her haggard appearance. Возможно, ее каким-то потрепанным потрепанной внешностью такой. Haggard appearance. By her haggard appearance. By her haggard appearance. Ее внешностью, которая такая, ну там, нищенка пришла во дворец, вы же знаете историю. In return for shelter. In return for shelter. In return. Хорошее такое сочетание. Почти что идиоматическое, потому что предлог и слово return. In return буквально в, в ответ, да, то есть то, что вернется взамен for. In return for. Взамен за что-то. Shelter. Ну, это без, без артикля, кстати. То есть это как бы устойчивое сочетание. Как вот у нас at home без артикля. Shelter. Что-то такое очень известное людям. For shelter. За укрытие. То есть приют. In return for shelter. In a shining castle. Целый ряд выражений с предлогом in. Где это находится? Where? In a shining castle in a shining castle. Castle, длинная тома, да? In a shining castle. In a shining castle. Castle. Артикль неопределенный. Э, то есть впервые называется «Где жил кто-то» in a shining castle. Shining, ну такой, shine – это светить, да, получается такой светящийся, светящийся castle. In a faraway land. In a faraway land. A Faraway Land. Это материя сказочных историй в 30-м государстве. In a faraway land. Земле, стране, которая far away, далеко, которую мы не достанем, поэтому можем свободно про нее сочинять все, что нам угодно. In a faraway land. In a faraway land. A single rose